kuusta. Osa, osa kuusi. Joo, niin pitää, mun pitää tästä Apotista vielä sanoa, että, että mä oon enemmän teidän kanssa samaa mieltä kuin itse. <laughs> siis sanotaan, että tästä on vaikea olla eri mieltä. Siis, joo, tota, se on varmaan toisen keskustelun aihe. Se on muuten by the way 16.10. Sanomatalossa, siellä on tota, useiden puolueiden yhteinen niin tahotilaisuus. Eilen oli kristillisdemokraatit, niin onnistui, onnistui tota, saamaan hyvän tilaisuuden, jos oli tavattoman hyvä keskustelua. Ja mulla on videot tuolla mulle nettiin, nettiin kohta puolella, mutta 6.10. seuraavan kerran tämä yleistilaisuus on talous. Mennäänkö seuraavaan siihen? No cool. Eli tota, jos nyt mietitään vielä jotain tällaisia tekemisoikeusteemaan liittyviä asioita, niin pääkaupunkiseudulla on äh, aika paljon erilaisia kulttuurilaitoksia, niin äh, miten esimerkiksi näkisitte museoiden roolin kehittämisen jatkossa, eli tämä on kuitenkin sellaista, se kaupungilla on niin konkreettista vaikutusmahdollisuutta, niin äh, onko teillä tähän jotain tällaisia suunnitelmia kautta reseptejä, että miten tältä osin niin kaupunkien tulisi toimia? Okei, okay, joo. Ää, äh, miten museoita pitäisi kehittää? Tota, mun mielestä niin kuin, ehkä yksi hyvä analogia on, on se, että millä tavalla me ollaan kehitetty kirjastoja nyt jo Espoossa. Ja, ja tavallaan se, että, että kirjastohan oli aikaisemmin semmoinen niin kuin paikka, missä säilytettiin kirjaa. No, äh, nyt toi niin kuin, äh, Leppävaarassa on Sellon kirjasto, äh, joka on siinä niin kuin kauppakeskuksen yhteydessä. siinä on tota, samassa rakennuksessa on, on kahvila ja sieltä pääsee niin sisäovesta sinne kirjastoon. Eli tavallaan sä voit niin laita kirjan mennä sinne kahvilaan juomaan kahvia ja, ja se kahvila on ikään kuin tämmöinen niin kuin normaali niin kuin kahvila, jota pitää ää, normaali yrittäjä ja, ja, ja tavallaan tämmöinen niin kuin julkisen palvelun ja, ja, ja sitten tämmöisen niin kuin yksityissektorin, niin, niin hyvä tämmöinen yhteenliittymä. Mutta tämä on niin vain yksi ää, systeemi. Siis sinne kirjastoon on kehitetty monipuolisia palveluita. Siellä voi muun muassa niin kuin erilaiset yhdistykset, ää, poliittisetkin yhdistykset, niin käydä kokoontumassa, siellä on erilaisia tiloja, siellä on neuvotteluhuone ja sieltä löytyy tämmöinen auditorio, missä videotykki, siellä on bänditiloja, siellä on semmoinen lasten peuhuone, johon muun muassa on omaa tytärtänikin vienyt, vienyt välillä peuhaamaan. Ja, ja, tavallaan, että se kirjasto ei ole enää semmoinen niin kuin paikka, missä säilytetään kirjoja, vaan, vaan tavallaan, että, että se on niin kuin, tukee sellaista aktiivista kulttuuria ja, ja, ja kansalaisyhteiskunnan niin kuin, toimia monella eri tavalla. Ja, ja tavallaan niin kuin, ää, miten niin kuin museo, miten museo voisi kehittyä niin kuin vastaavalla tavalla, että, että museo on, on, on sitä, että ää, et, et museo niin säilyttää jotain vanhaa. Et sehän on tavallaan, niin kuin, mitä se museo on niin kuin jossain vaiheessa ollut. Ja, ja sitten tota, museo kamppailee sen kanssa, että, että kuinka saada tarpeeksi monta ihmistä, ihmistä käymään täällä, jotta saadaan tarpeeksi niin kuin näitä pääsytuloja tai muuta, että sitä museo ei laita kiinni. Ja, ja sitten kuitenkin aina museot on enemmän tai vähemmän niin julkisilla verovaroilla tuettuja. Niin millä tavalla tätä nyt sitten voisi niin kuin kehittää silleen, että, että millä tavalla museo voisi olla jotain muutakin kuin sellainen niin kuin, öljyisten tavaroiden säilytyspaikka, että, että, että millä tavalla se voisi ikään kuin luoda sellaisen niin jonkun alustan, mistä ponnistetaan kohti nykyisyyttä ja, ja ehkä tulevaa, niin, niin tavallaan tämä on mun mielestä aika hyvä kysymys. Mulla ei ole tähän niin kuin mitään suoraa sellaista niin kuin, ää, vastausta, ää, mutta, mutta mä näkisin sen niin, että tavallaan että vastaavalla tavalla kun, kun tätä ää, kirjaston, kirjastoa on niin modernisoitu ja tuotu niin kuin vastaamaan nykyajan niin kuin erilaisia tarpeita, niin samalla tavalla niin museoita voitaisiin tuoda vastaamaan sitten niin kuin tarpeita. Ja, ja tavallaan se, että <clears throat> sekin on niin kuin, ää, mun mielestä mitä pitää miettiä on se, että, että onko se museo joku erillinen rakennus jossain, vaan että et, et, niin kuin minkä kaikkien tahojen kanssa se museo voi ikään kuin olla olemassa ja, ja tehdä yhteistyötä ja, ja tavallaan, että jos joku käy niin kuin museossa, niin missä, mitä kaikkea muita palveluita sinne ikään kuin voi olla lähellä silleen, että, että voi ikään kuin nauttia niistä kaikesta. Että, että Espoossahan on VG-talossa on tämä Emma Modernin taiteen museo, ää, ja siinä on niin kuin, ää, jotain niin kuin yhtymäpintoja siinä lähellä, mutta sitä voisi ehkä vielä kehittää enemmän. Ja, ja, ja tavallaan se, että, että voiko heitä ihan tällaisen villin idean, mutta se, että, että, että nyt se museo on sellainen, että sieltä täällä hiljaa ja, ja, ja kävellä silleen niin kuin, ää, mieluiten ehkä yksin kuin kenenkään kanssa, niin, niin voisiko se olla sellainen, että, että siihen voisi yhdistää jonkun vaikka lasten niin peuhupaikan, että tavallaan että samalla kun niin kun perhe menee sinne, niin siinä olisi niin kuin lasten jotkut peuhuutelineet vieressä ja sitten tämä museo olisi jollain niin kuin hyvällä tavalla siinä niin kuin ikään kuin vanhemmat voisi nauttia siitä taiteesta samalla kuin lapset peuaa ja, että ja tavallaan ne tulisi niin kuin yhteen jollain tavalla siinä. Mm. Ihan sivukommenttina. No, mä koen, että kiasmassa on alettu aika hyvin niin kuin tiedostaa tätä tämmöisen niin kuin peuhaamispaikan ja taidemuseon niin kuin välimuotoa. Että siellä on osa niistä teoksista on tavallaan tämmöisiä kollaboratiivisissa, lapsetkin pääsee liimailemaan lappuja ja kokoamaan palapelejä ja jos miten Ne toimii tavallaan sellaisena niin kuin, kulutusta kestävänä niin kuin lasten teuhaamishuoneena ja sitten toisaalta siinä on myös sofistikoitunutempaa taidetta lähistöllä, johon sitten vanhemmat voi halutessaan keskittyä. Mutta toisaalta modernissa taiteessa on akateemisessa tai esimerkiksi olisiko perinteisellä museon puolella lasten voisi aiheuttaa pieniä tällaisia niin kuin, se saattaisi, mutta mut se liittyy olennaisesti tämmöiseen niin kuin kulttuurilliseen rooliin, joka, jolla tämmöisellä klassisella taiteella on. Että me, me tavallaan, kun me, me, so, me, me sopeudutaan tietyn aikakauden käytöstavoihin ja ideaaleihin, kun me mennään katsomaan sen aikakauden taidetta. Se on huvittavaa. Samahan pätee operassa verrattuna rockikonserttiin. Ja siellä ne käyttäytytään ihan eri tavalla. Mutta eh, mä haluaisin selvennystä siihen, että oliko tämä puheenjohtajan kysymys, liittyykö se tekijänäkemyksiin vai on siis sanotaan, että museoiden aineista esimerkiksi materiaalit on juuri tällaisia, että niitä nyt on tällä hetkellä itse jolla voidaan digitalisoida ja saada käyttöön, niin on tosi niin näkemyksiä, että miten se pitäisi tehdä tai onko tai esimerkiksi jos tuolla puhutaan oppimateriaalien tuottamista, olisiko museolla ja koululla tällaisia tai yhteisrooleja tai näin. Mä en tiedä, voiko museon henkilökuntaa se velvoittaa oppimateriaalin tuottamiseen osallistumiseen. Voihan sitä tavallaan niin ajatella silläkin kannalta, että, että, että just jonkun sellaisen opevikin tai jonkun tällaisen kautta, niin tavallaan museohenkilökunta ja opettajat voisivat tehdä yhteistyötä siinä, koska molemmilla on jonkinnäköinen touch siihen, että dokumentoidaan menneisyyttä. Että molemmat voisivat tavallaan osallistua siihen. Mun, mun, mun mielestä sitä on vaikea tavallaan niin tehdä osaksi semmoista niin museointityötä mun mielestä oli kyseenalaista, kun tänne oli Helsinkiin tuo, tuomassa, tätä, oltiin tuomassa Guggenheimia, ja sen liikeidea oli mun mielestä täysin perveeksi suhteessa niin kuin Helsingin kaupungin tämmöisiin niin kuin visioihin, jossa tota, me, meistä tulee tota, immateriaalioikeuksien, siis aineettomien oikeuksien viedä. Eli niin kuin tämän vientitalous näille. Mutta, mutta Guggenheim oli puhtaasti tuontitaloutta, Eli, koska siinä nimittäin liikeidea perustui siihen, että ostetaan ulkomailta näyttelyoikeuksia teoksiin, joka on täysin tenversi ajatus tästä niin kuin sekä vision näkökulmasta että taloudellisesti. Kun meillä on aivan älyttömästi nimittäin suomalaisia taiteilijoita, joilla ei ole mitään galleriatilaa. Galleriatila on Suomessa aivan älyttömän kallista, jos ei saatu pääsemään johonkin kiasmaan tai, tai to, muuhun tota, iso, ison kaupungin taidemuseoon. Et, et, et ehdottomasti kannattaisi kehittää sitä tämmöiseen niin kuin paikallisempaan suuntaan. Ja mä uskon, että nämä ihmiset myöskin paljon innokkaammin lähtee mukaan tämmöiseen niin kuin verkkolisensointiin niin kuin käyttö, käytäntöön verrattuna johonkin jen, jenkien superkuuluisten pikasokakkosten kanssa, jotka tänne myy kalliilla näyttelyoikeuksia me tavallaan voitaisiin julkisella puolella ihan hyvin hy, hy, hy, hyötykäyttää myöskin sitä, että täällä on paljon taiteilijoita, jotka epätoivoisesti haluaa näyttää, näyttää tota, töitään esille. Otetaan sitten tämmöinen ehto vaan siihen, että, että halutaan myös digitoida nämä ja jonkinnäköinen korvaus maksetaan sitten näytöistä tai jotain tällaista. Mä, jos nopea repliikki tähän. Mä kerro sen läpi, niin otan sitä repliikkiä. Joo. Tota, Viljo, meillähän on nyt yksi tällainen niin, tota, on sellainen brändi, joka me itse tuodaan kulttuurina äh, maahan ja niin kukaan ei valita. Ja sen nimi on jääkiekko MM-kisat. Ei kukaan valita siitä, että lisenssejä maksetaan ulko- ulkomaille. Mä itse tätä tota suhtaudun aika varovaisen positiivisesti tähän Kuppenhaimiin, koska nimittäin jos se olisi oikeasti ollut sillä tavalla, että se olisi oikeasti tuonut puoli miljoonaa niin, että, ää, äh, uutta matkailijaa Helsinkiin, niin sitten sillä olisi ollut business case. Mä en tiedä, koska se tuonut, koska nimittäin mä tunnustan ihan suosiolla sen, että Kiasma on mulle liian vaikea museo. Mä en ymmärrä sitä siis suurin kuva on se, että jos joku tapaa kissaa ja sitten harrastaa sen kanssa niin kuin aktia videolla, niin en mä nyt vaan ymmärrä, minkä takia Milloin sä viimeksi käynyt siellä? Öö, olin siellä pari viikkoa sitten. Ah. Se oli vaan, siis mä en tietysti yksinkertaisesti ymmärrä, minkä takia kissa mutta äh, tekijästä, tekijänä pitää palkita niin taideprofessuurilla. Et, se, se, on... se ainoa ansio siinä? <laughs> Oli siellä kuulemma jotain, että vesivärejä, piirretty kanssa. Ah, okay. Mennään kuitenkin näihin, tota, näihin, näihin tota, museoasioihin. Museot on sinänsä, sinänsä, sinänsä niin konseptina hirveän hyvä tota, nimenomaan koskien tekijänoikeutta. Eli nehän on itse asiassa kansallinen kulttuurivarasto. Ja se, että jos me saadaan tämä kansallinen kulttuurivarasto pois tästä varastosta ja pistetään tämä kulttuurivaranto paremmin, tehokkaammin hyödynnettäväksi, niin siitä tulee hyötyä. Eli meidän itse pitäisi onnistaa tehdä sillä, tavalla, saada ihmisiä enemmän osallistettua tähän asiaan. Eli tämä tarkoittaa sitten sitä, että esimerkiksi kun Helsingin kaupungin taidemuseon hankitaan taidetta, niin ei olisi mikään mahdoton juttu, että se, että se kun taiteilijoita hankitaan, niin se lisenssi on sellainen, että siinä on uudelleen käyttö tai käyttö osana jotain toista taideteosta, niin tota, taideteosta mahdollinen. Mä esimerkiksi näin tässä hetki sitten tällaisen ää, taiteilijan töitä. Mä en muista kaverin nimeä, mutta se oli tehnyt, tota, se oli tämä kaveri, mikä oli tota, kidnappannut kidnappamassa McDonaldsin pelle. Ja se oli tehnyt sellaisia taideteoksia, missä oli, oli eloveena tyttö tota, ja jotain muuta niin suuri, suuria logoja, niin, niin, niin, mikä olisi tällaisessa kontroversiaalisessa äh, asetelmissa. Ja mun mielestä se oli hirveän hauska, oli hirveän, hirveän oivaltavaa. Ja äh, kun me tällaisia, tästä tuli niin just ajatus mieleen, että kun me hankitaan museoon niin taidetta, niin se lisenssointi voisi oikeasti edellyttää sitä, että kun tämä julkista rahaa käytetään, niin tämä julkinen tuote, tuote voisi sitten niin edelleen jatkokäyttävissä. Ja museossa tietysti semmoinen ihmeellinen juttu, että mä en, mä en koskaan ymmärtänyt sitä, mitä ihmettä varten museossa ei saa valokuvata tota, tätä tauluja. Mä en saa siis ottaa museossa valokuvaa taulusta ja pistää sitä mun kotisivuun. Ja tätä pitäisi sitten niin tukea niin kuin Helsingin kaupungin varoilta. En oikein ymmärrä. Tähän on, on kaksi selitystä Yksi on se, että jos kyse on, on tota, teoksesta, jonka tekijänoikeudet on vielä voimassa, niin se lasketaan ikään kuin duplikaatiksi siitä. Silloin sulle ei oikeutta julkaista, koska se on ikään näinäisesti se alkuperäinen teos. Toinen on se, että, että ainakin teoniassa tämmöiset vanhat pigmentit saattaa vaurioitua näistä tota, valokuvauslaitteiden salamavalloista. Mä ymmärrän salamakin, mutta etkä se nyt ihan oikeasti niin argumentoi sen puolesta, että tämä on hyvä järjestelmä? Ei, ei missään nimessä. Eli, eli se on myös se kannalla, että niin, tota, jos siellä pyörii tota, joku kisintappuvideo, niin sulla on oikeus niin filmata sitä ja sitä YouTubeen. No, Tässä on tekijänoikeuskirjaston pakko kommentoida nopeasti kaksi eri asiaa. Eli yksityisen kopion tekeminen on sallittu, eli saa tallentaa sen oman kameralaitteeseen. Sen sä saat laittaa internetjakeluun liittyy sitten taas perusten yleisestä statuksesta. Eli tosiaan tämä kamerakielto on itse asiassa järjetön ja varsinkin se on just oli oliko se Borgongissa vai missä olikaan juttua siitä, että nämä salamat ei oikeasti vaan näitä näyttäjältä, tai että se tuli tutkittu jossain. Ää, mutta mennään eteenpäin, olisiko Laura? Joo. Noista niin museoiden roolista, niin nehän on paitsi, esi, on paitsi esineitä myös valtava määrä tietoa. Ja valitettavasti nämä, Suomessa nämä arkistot, niin jos, jos haluat sieltä hyödyntää tietoa, se joudut maksamaan niiden irrottamiskustannukset, vaikka se olisi sellaista, jota ei tekijänoikeus suojaa Eli nämä tällaiset julkisen varoin ylläpidetyt tietovarannot, jos ei ole mitään muuta estettä, eli niin pitäisi pystyä niin mahdollisimman nopeasti avaamaan käyttöön, jolloin ne saataisiin niin hyödyttämään yhteiskuntaa, jolloin ne tuottaa uutta tietoa. Hyvä esimerkki, kun pidän esityksiä, niin mä joudun käyttämään niin kuin Yhdysvaltain armeijan ja British Museumin kuvia esimerkiksi vanhasta tietotekniikasta, koska mä en voi käyttää meidän kansallismuseon arkistossa olevia kuvia e- e- Esposta, koska voitaisiin maksamaan siitä. Okei, voisimme käyttää vaan maksaa sen, mutta No nyt on silleen vähän nuukaa. <laughs> ja sitten tämä avaaminen, se miten se pitäisi tehdä, niin se pitäisi tehdä niin, että se todellakin linkittyisi tähän muualla maailmalla jo avattuihin tietovarantoihin. Esimerkiksi British museo joka on edelläkävijä, käyttää V3C Open Data Standardia. Eli, niin, ja sitten vielä, mä luuttasin netistä, en mä näitä ulkoa muista. Sitten käyttää äh, tällaista käsitteellistä viittausmallia, joka on, jota niin muissakin museoissa on alettu käyttää, jolla ne muodostaa yhdessä paljon suuremman tietokokonaisuuden kuin mitä yksityisen, yksittäisen museon kokoelma yksi. Ja tosiaan sä voit british sivuilta ottaa materiaalia ja käyttää sitä omassa materiaalia, omissa esityksissä ja semmoisessa tarkoituksessa. Mutta sitten tämä kulttuurilaitosten kysymys, niin se ehkä mun mielestä se suurempi haaste on näiden kulttuurilaitosten, teattereiden, orkestereiden kansallisoopperan tuottamissa sisällöissä. Eli millä tavalla ne saataisiin ulos sieltä saleista, hyödynnettyä netissä, hyödynnettyä Ylellä ja muuta. Ja mä en ole valmis niin kuin, sanotaanko yksipuolisesti muuttamaan esimerkiksi heidän sopimuksiaan työnantajan kanssa, että en mä sentään niin roisto ole. Mutta kun näitä sopimuksia neuvotellaan jatkossa uusiksi ja tehdään uusia, niin niissä tulisi pyrkiä ottaa huomioon se, että että, että okei, palkka saattaisi nostaa vähän, totta kai siitä sitten veronmaksajat tilattuu, mutta sen jälkeen sitten yhteiskunnalle tulisi oikeudet käyttää niitä teoksia, esimerkiksi telkkarissa tai jakaa niitä, tai että se voitaisiin myös avata kenen tahansa hyödynnettäväksi. Silloin tulee nämä moraaliset tekijänoikeudet sitten taas isoksi kysymykseksi. Ja se vaatii mun mielestä isomman yhteiskunnallisen keskustelun, kun löydetään toimiva ratkaisu joo, yleisökysymys. Tuossa vaan kommentti mietin, että kuitenkin onhan tässä olemassa tällainen sitaattioikeus jo näissä valokuvista, tällaisia tekijäoikeuden alaisista valokuvista. Et esimerkiksi toi se Eskos tietokone, niin sä voit käyttää sitä tieteellisessä artikkelissa sitä valokuvaa. Jos mä pidän esitelmän, jos otan, otan hintaa, Juh. niin sitten mä käytän siis on taloudellista käyttöä niin puheenjohtaja, ää, mä sen repliikin napsautan nyt tähän väliin. Tota, niin, ja mä olen iloinen siitä, että sä nostit tämän Kiasman esiin. Tota, mä itse asiassa kävin, Kiasmassahan on esimerkiksi suuren vuoden aattona tämmöinen niin Roperien tapahtuma, mutta se on niin kuin, mun mielestä niin ää, elävä, että tavallaan se ei niin kuin enää ainakaan mun mielestä tähän niin museoon, vaan tavallaan, että se on tosi semmoinen, tota, suosittelen kaikille Ja jos se kiesto tuntuu liian raskalta, niin aina voi tulla Espoon emmaan. <laughs> Emmassa on ollut jotain tällaisia tapahtumia mielikuvaa just nimenomaan lapsilla. Mm. Siis kyllä mä oon, mä oon kyllä Emmassakin käynyt ja täytyy sanoa, että se, tota, se on kyllä huomattavasti helpompi museo kuin kiosko. Kiosko on vissiin vaan, että on kyllä viisaammin ihmisiä. Otetaan seuraava pätkä.